twongeye kubasuhuza bene data ngo ubuntu n'amahoro nibibane namwe tugeze muri uwo mwanya mwiza wo kwiga ibyanditswe byera aho tugiye kurebera hamwe itangiriro makumyabiri na kane turahera ku murongo wa cumi na kabiri tugeze mu itangira makumyabiri na gatanu ku murongo wa cumi n'umunani igihe ntasinzira ngo zigenda uzibitutse urakoze cyane kubw'ubuntu bwawe dore uduhaye umwanya mwiza wo kwiga ibyanditswe byera turakurarita ngo uzubane natwe utwifashirize utwunganire kandi mwuka wera atiyobore kubw'urukundo rwawe mu izina rya yesu amen wanyu makumyabiri na kane ku murongo wa cumi na kabiri ndetse kugeza cumi na kane haragira hati arasenga ati uwiteka mana databuja aburahamu ndakwinginze ume ihirwe uyu munsi ugirire neza databuja aburahamu dore mpagaze ku isoko abakobwa b'umudugudu basohotse kuvoma bibe bityo umukobwa ndabubwire nti ndakwinginze icisha bugufi ikibindi cyawe nyweho akansubiza ati nkwaho nduhira n'ingamiya zawe abe ari we witoranirije isaka umugaragu wawe ibyo ni byo bizamenyesha yuko ugire databuja neza mbega ikintu cyiza erezeri yakoze iyo nshingano ikomeye yayishyize mu biganza by'imana ngo abe ariyo imuyobora nuko ntiyiringira imbaraga ze n'ubwenge bwe ahubwo yishingikiriza ku bufasha mvajuru ubwo yinjiraga mu mudugudu wari utuwe n'ubwoko bwa bene wabo aburahamu yasenze imana ngo imuyobore mu guhitamo umugore ukwiriye uzaba umufasha wa isaka yasabye ikimenyetso n'igihamya kugira ngo hatabaho ukwibeshya muri ako kanya nuko aricara aruhukira ku iriba ahantu hateraniraga abantu benshi umwuka w'abahanuzi volume ya mbere paje y'ijana na kabiri atararangiza gusaba aba yahawe igisubizo Mu bagore bari ku iriba, ingeso z'ubugwaneza z'umwe zimukora ku mutima. Abakwambere n'abahanuzi paji y'ijana n'icyenda. Mu itangiro makumyabiri na kane, ku murongo wa cumi na gatanu kugeza makumyabiri na karindwi haragira hati: “Nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miruka muka Nahori, mwene se wa ashyize ikibindi ku rutugu uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari nta mugabo wigeze kuryamana nawe aramanuka ajya ku isoko aravoma arazamuka uwo mugaragu ari rukanka aramusanganira aramubwira ati ndakwinginze mpa utuzi mu kibindi cyawe nyweho aramusubiza ati databuja nywaho atenga amatira vuba ikibindi cye aramuha anywaho amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguke ayasuka vuba mu kibumbiro arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira adahirira ingamiya ze zose uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira ngo amenye ko uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa atayaruhaye ubwo yari avuye ku iriba uwo muntu batari baziranye aza amusanga amusaba amazi ko yari atwaye mu kibindi ku rutugu rwe icyo yari asabye cyakiranwe ineza ndetse yemererwa ko n'ingamiya ze ziri bwuhirwe icyo kikaba cyari igikorwa cy'akamenyero abakobwa b'ibikomangoma bagiriraga amashyo n'imikumbi bya se uko niko ikimenyetso yifuzaga yagihawe uwo mwari yari umunyagikundiro cyinshi kandi kugira neza kwe atajuyaje byerekanye umutima w'impuhwe na kamere y'inyamurava kandi y'inyambaraga noneho rero ukuboko kw'imana kwari kumwe na we abakurambere n'abahanuzi paje y'ijana cumi nuko ingamiya zimaze kweguka uwo mugabo yenda impeta y'izahabu kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeri n'imeze nk'imiringa bibiri byo kwambara ku maboko kuremera kwabyo ni shekeri icumi z'izahabu arabimwambika aramubaza ati uri mwene nde ndakwinginze mbwira kandi kwa so hari twarara aramusubiza ati ndi mwene betuweli wa miruka na nahori kandi ati dufite inganagano n'ibyo kurya bizihagije kandi dufite n'aho kubaraza uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga uwiteka ati uwiteka ahimbazwe imana ya databuja aburahamu itaretse kugirira neza databuja imbabazi n'umurava nanjye uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja nk'uko tubibona mu itangiro makumyabiri na kane ku murongo wa cumi na gatanu kugeza makumyabiri na karindwi ubwo yari hariya abona rebeka arahageze nuko yitegereza yitonze imyitwarire ye abona bihuje n'ibyo yari yasabye uwiteka imana maze abona ko imana yashimishijwe no gutoranya rebeka kuba umugore wa isaka nk'uko tubibona umwuka w'ubuhanuzi volume ya mbere paje y'ijana na kabiri natwe ni uko dukwiriye kuragiza imana amasengesho masengesho iyi ntambwe ikomeye yo gushyingirwa ubufasha buruta ubw'abantu bose bo ku isi buturuka ku mana niba hari igihe bibiliya yemerwa nk'umujyanama niba hari igihe ubuyobozi bw'imana bukwiriye gushakirwa amasengesho ni mbere yo gutera intambwe ibafatanya by'iteka ryose nk'uko tubibona mu n'abahanuzi paje ya mirongo inani n'umunani namwe itangiye makumyabiri na kane ku murongo wa makumyabiri n'umunani kugeza mirongo itandatu na karindwi aragira hati uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu nyina uko byabaye kandi rebeka yari afite musaza witwa garabani labani uwo arasohoka ajya gusanganira uwo mugabo ku iriba abonye ya mpeta na za zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we kandi yumvise amagambo ya rebeka mushiki we ati ibyo ni byo uwo mugabo yambwiye niko kujya aho uwo mugabo ari asanga ahagaze iruhande rwa zangamiya ku isoko aramubwira ati ngwino winjire uhiriwe ku kuwiteka ni iki kigwagaritse hanze ko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya uwo mugabo yinjira mu nzu labani akura imitwaro kuri izo ngamiya atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi yo kumwoza ibirenge n'ayo koza ibyo bari kumwe bamuzanira ibyo kurya maze arababwira ati sindya ntaravuga ubutumwa labani aramubwira ati buvuge aramubwira ati ndi umugaragu wa aburahamu kandi uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi ahinduka umuntu ukomeye kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe kandi na sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye ni we yahaye ibyo byose kandi databuja yarandahirije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abo dutuyemo ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se no muri bene wabo ngo abe ariho nsabiriramo umwana we mbwira databuja nti ahari umukobwa azanga ko tuzana aransubiza ati uwiteka ngendera imbere azatuma marayika we ngo ajyane nawe azaha urugendo rwawe ihirwe maze nawe uzasubira umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data nugera kuri bene wacu nibwo utazafatwa n'indahiro nkurahije baramuka bamukwimye ntuzafatwe n'indahiro nkurahije maze uyu munsi ngera ku isoko ndasenga uwiteka mana databuja aburahamu niba uhaye urugendo ngenda ihirwe dore mpagaze ku isoko bibe bitya umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti ndakwinginze mpa utuzi ku kibindi cyawe nkweho akansubiza ati nkwaho ubwawe kandi nduhira n'ingamiya zawe abe ari we uba umugeni w'uwiteka yaturanyirije mwene databuja ngisenga mutima wanjye rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu aramanuka ajya ku isoko aravoma ndamubwira nti ndakwinginze manyweho acisha bugufi ikibindi n'ingoga agikuye ku rutugu rwe atinywaho nduhira n'ingamiya zawe ndanywa kandi yuhira n'ingamiya zanjye ndamubaza ni uri mwene nde aransubiza ati ndi mwene betuweli wa nahori na miruka mperako nkatira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye ndunama nikubita hasi nsenga uwiteka mpimbaza uwiteka imana ya databuja aburahamu yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wabo wa databuja musabire umwana we nuko nimushaka kugira neza databuja ntimumurerege nimumbwire kandi nimutabyemera nimumbwire nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso labani na betuweli baramusubiza bati ibyo biturutse ku Uwiteka nta kindi tubasha kukubwira ari icyiza ari n'ikibi dore rebeka ari imbere yawe mujyane abe mwene shobuja nk'uko uwiteka yavuze umugaragu wa aburahamu yumvise amagambo yabo yikubita hasi aramya uwiteka umugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha rebeka kandi ahana musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi we nabo bazanye bararya baranywa baraharara buracya babyuka mu gitondo arababwira ati nimunsezerere nsubire kwa databuja umusaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati umukobwa nasigane natwe iminsi icumi cyangwa isagaho azabone kugenda arabasubiza ati mwintinza kuko uwiteka ahaye urugendo rwanjye ihirwe nimunsezerere nsubire kwa databuja baramusubiza bati reka duhamagare umukobwa tumubaze twumve irimuva mu kanwa bahamagara rebeka baramubaza bati urajyana n'uyu mugabo arabasubiza ati turajyana hanyuma ya byose umubyeyi w'umukobwa na musaza we barabyemera maze bahamagara rebeka ko yemera kujyana n'uwo mugaragu wa Aburahamu muri urwo rugendo rwari rurerure cyane kandi kure cyane uvuye iwabo, maze akaba umugore wa Isaka. Rebeka yizeye ibyo uwo mugabo yavuze ko byamugendekeye, ko ikiganza cy'Imana cyamutoranyirije kuba umugore wa Isaka, nuko aravuga ati turajyana. Biboneka muri mwaka w'Ubuhanuzi, volume ya mbere, paje y'ijana na gatatu. basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be bifuriza Rebeka umugisha amubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu ibihumbi urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo Rebeka ahagurukana n'abaja be bajya ku ngamiya zirabaheka bakurikira umugabo umugaragu ajyana Rebeka aragenda Nubwo ababyeyi bagiraga uruhare mu guhitamo kw'abana babo, nyamara ntabwo babahatiraga kwemera abo badakunda. Ariko abana bagiriraga icyizere ababyeyi kandi bagashimishwa n'inama zirangwamo ubushishozi zabo, bakishimira ubufasha bw'abubaha Imana mu guhitamo kwabo. Byagaragaraga nk'agasuzuguro gukora ibihabanye n'ibyo. Mwuka w'abahanuzi Volume ya mbere paji na gatatu. Bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo ku iriba ryitwa Rehariyori kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba, yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugabo ati uriya mugabo ni ugenda ku gasozi tugiye guhura? Umugaragu aramusubiza ati ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. isaka azana rebeka mu ihema rya nyina sara aramurongora aba umugore we akaza isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije nk'uko tubibona mu itangira makumyabiri na kane ku murongo wa makumyabiri n'umunani kugeza mirongo itandatu na karindwi muri iki gihe akenshi abasore n'inkumi bumva ko bihagije ku byerekeranye n'ingingo gushyingirwa nyamara bene abo ntawufasha imana basezeraniye usanga bumva ko bihagije ntibite ku nama z'imana n'ababyeyi batekereza ko kuyoborwa n'amarangamutima yabo ari bonyine bireba nyamara mu gukora batyo bagwa mu ikosa rikomeye kandi uko kwibeshya kubagaragarira mu myaka mike ya nyuma yo gushyingirwa iri ni isomo rikomeye twabone mu gushyingirwa kwabaye intandaro y'umubabaro urugo rutarangwamo ukuri no kwizerana rutarangwamo urukundo no kutagirirana icyizere kuri buri wese biboneka muri mwuka w'abahanuzi volume ya mbere paje y'ijana na kane natwe bikwiriye kutubera isomo rikomeye mu rwa mbere rw'abakorinto igice cyaho cya cumi ku murongo wa cumi n'umwe haragira hati ibyo byabereyeho kutubera kabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe Aburahamu yari yarabonye amaherezo yo gushyingirwa k'abubaha Imana n'abatayubaha, uhereye mu minsi ya Kayini ukageza mu gihe cye bwite. Yabonaga ingaruka zo kuba yarashatse Hagari, maze akabihuza n'uburyo Ishimayeli na Loti bashatse. Akurambuye n'abahanuzi paje y'ijana na cumi n'imwe. Nta muntu ubaha Imana ubana n'utayubaha ngo abure kugira ingaruka mbi. Umunezero no gutera imbere mu rugo biterwa n'uko impande zombi z'abashakanye zishyize hamwe, ariko hagati y'uwizera n'utizera hari itandukaniro rikomeye cyane mu byo bakunda, mu byo bashyizeho umutima no mu byo bagamije. Baba bakorera abami babiri kandi nta huriro bagirana. Uko imibereho y'umuntu aba itunganye kose, ntibyabuza ko uwo babana utizera yamutandukanya n'Imana. Tubibona mu n'abahanuzi paje y'ijana na cumi n'imwe naho mu itangiro makumyabiri na gatanu iyo duhere ku murongo wa mbere kugeza ku gatandatu tuhabona iby'urubyaro rwa ketura aburahamu arongora undi mugore witwa ketura babyarana zimurani na yokishani na medani na shibaki na shuwa yokishani yabyaye sheba na dedani bene dedani ni abashuri n'aberutushi n'aberuyumi Bene midiyani ni efa na eferi na henoki na abida na eruda abo bose ni urubyaro rwa ketura aburahamu yahaye isaka ibye byose ariko abana b'inshoreke aburahamu yari afite abaha impano akiriho arabohereza ngo batandukane na isaka umwana we bagende berekeje iburasirazuba bajye mu gihugu cy'iburasirazuba tubibona mu itangira makumyabiri na gatanu ku murongo wa mbere kugeza ku gatandatu naho mu itangiriro makumyabiri na gatanu ku murongo wa karindwi kugeza kwa cumi n'umwe tuhasoma iby'urupfu rwa aburahamu iminsi aburahamu yaramye n'imyaka ijana na mirongo irindwi n'itanu aburahamu ageze mu zabukuru aramye imyaka myinshi umwuka urahera apfa ashaje neza asanga ba sekuruza wabo abana be isaka na ishimayeli baramuhamba muri bwa buvumo bw'imatipera uri mu isambu ya efuroni mwene sohari umuheti iri imbere y'imamuri niyo sambu aburahamu yaguze n'abaheti akaba ariho bahambye aburahamu na isaka umugore we aburahamu amaze gupfa imana iha umugisha isaka umwana we isaka yari hafi ya rya riba ryitwa rahayiriyori nk'uko tubisoma mu itangi makumyabiri na gatanu ku murongo wa karindwi kugeza cumi n'umwe namwe itangiye makumyabiri na gatanu ku murongo wa cumi na kabiri kugeza cumi n'umunani tuhasoma iby'urubyaro rwa ishimayeli uru ni rwo rubyaro rwa ishimayeli umwana wa burahamu uwo hagari umunyegiputakazi umuja wa sara yabyaranye na burahamu uku niko abana ba ishimayeli bitwaga nk'uko amazina yabo ari nk'uko babyaranye imfura ya ishimayeli ni nebayoti hakurikiraho kedari na abideri na mibusamu na Mishuma, na Duma, na Masa, na Hadadi, na Tema, na Yeturi, na Nafishi, na Kedema. Abo ni bo bana ba Ishimayeli. Ayo niyo mazina yabo nk'uko imidugudu yabo iri, nk'uko ingo zabo ziri. Ni abatware cumi na babiri nk'uko amoko yabo ari. Imyaka Ishimayeli yaramye ni ijana mirongo itatu n'irindwi. Umwuka urahera arapfa, asanga bene wabo bahera ihavira batura bageza ishuri iri imbere ya Egiputa aherekeye Ashuri, yari atuye imbere ya bene se bose. Nk'uko tubibona mu itangira makumyabiri na gatanu ku murongo wa cumi na kabiri kugeza cumi n'umunani. Dusoreje ahangaha bene data handitswe ngo y'uyu munsi dusabye Imana kugira ngo idushoboze kumva no kumvira ijambo ryayo mu izina rya Yesu. bose ibashage baturutse mu magenge z'isi zitandukanye mugiye gushinga urugo n'ishuri rikomeye muzagere kwihangarirana muri byose urukundo ruzatsinde data wera imana igira neza kandi imana idukunda urakoze cyane bw’ijambo ryawe umaze kuduhuguza none turakwararetse ngo uzabane natwe utubashishe kurushaho kuzirikana amagambo yawe kandi igihebuje byose uduhe kuyitegura utubashe kurushaho kuba maso n'ibihe by’imeruka tubisabye twizeye mu izina rya yesu amen